bya kabi ate ni musajja wa kabi olright webale nnyo natera okuba nga oli wamu naffe ku mukutu guno gwennyininnyini okola kyamannyo nnyini ddala mbakoonako nnyo baganda bange abatufolowinga abatambula naffe buli mbozi gye tuteekayo ne mba nga ateera mutugoberera n'okwongera okumanya amazima ku bigenda maaso mu nsi wamu ne mu ggwanga uganda natera nga tubaweereza ku mukutu guno genda maaso likinge osubscribinge osharinge natera tube nga tubeerera ddala wamu n'omulundi guno natera uh, arthur kaima mr bwaguuga e, abasinga lye mumanyi lye mumuyita ng'ono famous tiktoka era abasinga mulaba vidiyo ze e, ali awo musajja mukazi tategeerekeka ah, oluvannyuma uh, lw'embeera ebadde egenda maaso ku tiktoko ze uh, mabegako abantu bagenda maaso ne baba ng'ate bamucriticizinga nga bagamba oyo ge oyo muli wa bisiyazi ne boogera ebigambo ne baweereza meseji wabula nate martha kayima yagenda mu maaso naaba nga akyegaana ye ng'omukyala oba ng'omusajja ku nsonga eyo gye baali baba nga ate bamwogererako wabula ebifaananyi ebisembyeo okuba nga bifuluma biraga nti artha kayima ono embeera eno yasazeewo agikube mu bantu nti edibya ddala musiyazi oba ayinamu embeera yaba transgender oba abantu ba abage oba kwegamba abeesiega nga emumanyi nti embeera eyo ate era egenze emmaaso n'okuba nga eyitirira mu ggwanga uganda uh, ekituufu ekifaananyi kino yakipostinze ku instagram ye wabula ye yabadde alaga nti alina omuntu gwakubira ah, akalango ka makeup nga agezaako ku maketinga brandi yoyo naye ate engeri gye kyazzeemu kyagenze emmaaso ne kibuna ku mitimbagano n'okukanga abantu abasinga babuloga bannamawulire okusinziira ku ngeri gye yakireeseemu nga walaba ekifaananyi ekyo kiraga nti akoleddwako mu ngeri ey'abakyala oba ey'abakazi ah, bamutaddeko wigi ne bamukubaka makeupu ne bamukola ebisige kwegamba ne bagirayo dda nti imagi ey'obusajja ne bagimugjako wabula ate n'abanga alabika ekituufu afaananyi nga bakazi Ah, tetujja nnyo kwawukana nnyo nnyo ku byogerwa ku birowoozebwa abantu nti omuvubuka ondabika musiyazi kubanga ne oba otunuulidde ebifaananyi era ebyabantu babeera nabo eh, mu ggwanga gyalimu mu nsi y'ebweru ah, ebifaananyi bino biragira ddala nti alina abantu abakwasaganya ensonga z'obusiyazi nate era mu ngeri nga bo gye baagala oba gye balowoolezaamu newankubadde ebyo byonna byonna nga bigenda mu maaso oba nga weebiri Ah, musajja ono oba kati musajja oba mukyala ekituufu nange sikimanyi naye nga fe tukyamutwalanga musajja awo ah, omusajja ono ayina omwana omu bw'ati eh, era ngaemabegako emyaka mukaaga egiise yasobola okuba ng'afuna omwana mu mukozi gwe baali bakola naye mu kiyumba eh, baazaala omwana era kati simanyi mwana we essaawa zino kyalowooza ku taata we simanyi baamutwalanga mukazi kwegamba bidawo biri complicated e, tebitegeerekeka naye nga simanyi nsi ekituufu watutuuse wano nawe we tugenda okusinziira ku mizengo egyo tujjukireko ku nsonga y'ebisiyazi uh, ah, pulezidenti museveni eri kaguta yavuddeyo n'abanga ate ateekawo nti oyo yonna yina neenyigira mu bikolwa ebyo agenda kusibibwa kuggalibwa almost life imprisonment bagenda musiba paka bulamu bwe obusigalidde obw'oku nsi uh, simanyi embeera eno lwaki abantu abasinga bwe bagiteekawo bamala okuba nga balaga nti bagge babasiyazi badduka ne bagenda mu nsi z'ebweru ne baba nga ate babeera eyo newankubadde tukyalina okwegamba kiteekako amaanyi n'essira kubanga ekituufu kibeere kituufu mu africa oba mu uganda ebisiyazi si zennono zaffe ate era tebigenda kukuza nsi wabula bigenda kugizza buzza mabega uh, ah, omwami ono arthur kaima gwe tukyaliko uh, okusinziira nti abantu baali batomentinga nga bamucritisizinga ku mbeera yeno gyalabisibwamu ngaey'omukyala yavaayo ke mabegako mu katambi akamu k'ogenda okuba ng'olaba era kengenda okukulekerako ng'olaba n'akakasa ensi n'akasaba na uganda nti ye muvubuka alina omukyala era omukyalo naye ogenda mumulaba n'ebigambo bayogera bingi nnyo nnyo okusinziza ku relationship yaabwe wabula kati ate simanyi lwaki this time around avuddeyo n'alaga embeera nti ate alinga ge oba nti yeyisa mu ngeri ey'ekikyalo aba ey'omukazi so kulaba akatambi kano nateera osigale ku mukutu tukyakuulungi mugamba butya kasita osenza mukama n'omupuula omulokozi wo kasita osenza mukama n'omupuula omulokozi wo buki bwentadde gano amaaso gabassa mumanyi bwolwanya ebulaya amaaso gano gaina wethe winter summer kati bw'ojjanga wano mu greater masaka fetin stage z'amaanyi amataala g'amaanyi gafuka automatikaly byabasama byokka temujja kubitegeera kati soosenza mukama n'omukulu omulokozi wate ng'okola ne sente ono ono bamwita light on nambiru yes I'm fine, how are you? Oh, wow. ono oh, buli kimu kyange exactly ye muganda wange mwanyitemulaba mawulire temulaba mawulire temufollowing interview zaffe ono oh, muganda wange mukwano gwange mukazi wange maama wange buli kimu omukwano gwa maama omukwano gwa laavu omukwano gwa everything guli muono ah, mukyala mwesimbu anzije wala nnyo anzije wala nnyo anacharinze buli kimu kyonna kyonna kyolaba kya mukyala ono buli kimu yakiteekateeka kayima byeyekola ku tiktok ebyo njagala mumanye mwena mwena abali eyo kino kayima ye ngaomuntu is a different person naye bwabeera nga alina byabawa ku tiktok eyo vibe abeera ali abeera agaba content is different from what he gives people on tiktok omusajja um, ali very humble ali respectful ali caring ate musajja awa abantu abalala ekitiibwa yewe ekitiibwa ngayo byakabi ate ni musajja wa kabi kati noyingira mulyato omusajja ono alina omukwano alina omukwano nga bwokiwulira nga bwomulaba ate nekirala kyenyiza ogamba kwona omwami ono abakyala mwena abali eyo nze maama nze taata nze mukwano gwe nze mukyala we bwoba omwetaaga oyita myaka mingi nnyo kugambya ono ekamala byonna engeri gyetuludde ffenna amanyi nnyo katebe si bipya bivaivani nga sinabakuuka serebu kuba ndi serebu baitha ate singa mbale si serebu singa ontademu zino kamera zamwe ne microfone ne even bifo nali serebu eh. okolabite nga tonabakubeera ku tiktok nali wakabinyo naweliwakabinyo nze nokutambula butambuzi bwenti nga bwembanfuluma omulyango gwenyumba bwenti mpaka mbaserebu we kulabika bulungi bumpisa butya nabumanyira nabumanyira sobuli ekihappeninga si kipya abakyala basinga tebatera kukumira basajja nga bagenze bulayo okukola ali abasekadama kyakuletera okukuma nti omusajja esokera ddala esoka mukwano gwange ekyokubirinze eŋanza omuntu namulaba nti no alina talent kati ebintu ebisinga bwolaba omuntu nti alina talent obeera oyagala okubeera nti onaturinga that talent gyalina nga ye omuntu so nekirala tubeera kusimu all the time you know waba oyinze wrong nemucorrectinga waba alina kyeyebuuza nemubuulira what to do so is always in my life anyway kayima yali musajja muddugavu before nga tanabatandika kizigo nakwata mu biziga nti omwami nga si natandika kizigo nali muddugavu bwe namala nekwata mu bizigo singa onengera omanyi the thing is buli omu alina eh, eh, the reason as to why akola ekintu kyakola the only thing you can do is support that person bwogezako mugaana nti tokola ekintu ekyo abajja kikola olwokuba nti nayagala okulaga nti no i can do it nze sikwata mizigo naye ye abyagala so i support him I support in him in everything chakwakyerabira ekizigo ngankyerabira ntyanze mujjukiza ne mugamba mpozi nasatekola eyo esooka oba ntekeko eyokubiriazezikwatzigaanaabaserebu eh, eh. abasinga batya okulaga abagalwa baabwe eh, olwensonga abamu baba babatya ekintu kino kitadde ku levo ndala nnyo ono mwagalo wange nakugambye muganda wange mama wange everything kakati mba nkyanti gwosobola okugana muganda okumulaga mu lujjudde lw'abantu osobola okugaana maamawo okumulaga mu lujjudde lw'abantu kati ono ye byonna naye abantu bayinza okulowooza nti nomuli mu katemba at least munywegere kale tumanye nti yemuka olimulalu obuwanga bwe bukugamba bantu mwenywegera mu lujjudde lw'abantu lwaki oyagala okunswaza tubaagala nnyo bannange musula bulungi mweraba